Damos la cordial bienvenida a todos nuestros televidentes, de manera particular a la televisión de la Sagrada Familia de los Estados Unidos, a la televisión de Maranatá de TV de la Argentina, Canal Brochero de la Argentina. Esta misa que se celebra hoy en la Gruta de la Natividad es por todos y cada uno de los benefactores de la custodia de Tierra Santa. El padre custodio Francisco patón es la persona que preside esta celebración en el lugar del nacimiento de Jesús. Hoy, en este lugar, esplende una gran luz, porque ha nacido para nosotros el Señor. Dios omnipotente será el su nombre. El príncipe de la paz, el príncipe de la luz, el de la eternidad, y el su reino no tendrá fin. En este momento el Padre Custodio está incensando la manjatoya del lugar donde Jesús luego del nacimiento es puesto por María su madre junto a José el lugar donde los peregrinos visitan frecuentemente. Ahora procede a incensar el altar de, la, de los Reyes Magos, Gaspar, Gabriel y Baltasar, lugar donde también es venerado por todos los peregrinos que vienen a la tierra de Jesús. Estamos en un momento importante de la celebración que el Padre Custodio ha querido compartir con todos los televidentes y con todos los que nos siguen también a través de las redes sociales. Una misa de acción de gracias por todos y cada uno de los benefactores de la Tierra Santa, que a pesar de las dificultades han seguido colaborando y apoyando en las obras que la custodia tiene en toda la Tierra Santa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ecco. Estamos reunidos juntos para celebrar esta Eucaristía en el lugar donde Jesús es nacido de María, el lugar donde se encuentra la mangiatoia e modo En esta celebración queremos rezar de manera particular por todos y cada uno de los benefactores de la Tierra Santa, pidiendo al Señor que le retribuya la Santa, con muchas bendiciones todo el apoyo y la cercanía espiritual que tiene con nosotros. nos preparamos para poder participar dignamente en esta liturgia, en esta Eucaristía. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. el momento de la piedad que nos prepara para poder participar dignamente de esta Eucaristía. Nos acompañan también el coro de las hermanas de Santa Brígida que cada jueves vienen a animar la liturgia en la Gruta de la Natividad, que es la misa cantada que por status quo cada semana celebramos. Preghiamo. La orazione collecta. Signore Dio Onnipotente, che ci avvolgi della nuova luce del tuo Verbo qui fatto uomo, fa che risplenda nelle nostre opere il mistero della fede che rifulge nel nostro spirito, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Seguidamente tendrá la liturgia della la Queste primera lectura está tomada del profeta Isaías, del capítulo número 41, del capítulo 41, 13 al 20. En este texto el Señor nos dice que no tengamos miedo. El Señor es nuestro Redentor, es el Santo e de Israel. Ecco, ti rendo come una trebbia acuminata, nuova, munita di molte punte. Tu trebbierai i monti e li stritolerai, ridurrai i colli in pula. Li vaglierai e il vento li porterà via, il turbine li disperderà. Tu invece gioirai nel tu Signore. Tu in cambio te l'erosi del Signore, che è il Santo di Israele. I miseri e i poveri, Los pobres buscarán agua la lengua de ellos se desatará para poder alabar al Señor. Yo, el Señor de Israel, no les abandonaré. Haré salir el agua de los ríos. Cambiará el desierto en un lago de agua, la tierra deserta en zona donde realmente pueda surgir algo de vida. nella steppa porrò cipressi, olmi e abeti, perché vedano e sappiano, considerano e comprendano a un tempo che questo ha fatto la mano del Signore, lo ha creato il Santo di Israele. Todo questo Parola di Dio. La mano del Signore e lo ha creato il Santo il di Israele. Il Signore è misericordioso e grande nell'amore. Il Signore è misericordioso e grande nell'amore. es el salmo responsorial, en el cual nosotros acompañamos. El Señor es la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Il misericordioso e grande en el amor. Te alaben, Señor, todas las obras, e te bendigan todos tus fieles, digan la gloria de tu reino, e apárganos la tua potencia. Hagan conocer a los hombres las tuas obras y hagan resplandecer la gloria del tu reino. Tu reino, Señor, es un reino eterno y tú dominas de esquina. Nos preparamos para la proclamación del Santo Evangelio que será tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo del 11 al 15. Stillate cieli dall'alto e le nubi facciano piovere il giusto. Si apra la terra e germogli il Salvatore. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Luca. Procede a incensar el libro del Evangelio que será proclamado dentro de poco. En aquel tiempo Jesús dice a la multitud, Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, in questa città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro, non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. En la ciudad de Nazaret, Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, encontrerá un niño envuelto in pañales en la montaña. E subito apparve con l'angelo E inmediatamente luego aparece junto a los ángeles una multitud de gente que alababan a Dios diciendo, Gloria a Dios e en el alto del cielo y paz en la tierra a todos los hombres que ama el Señor. Palabra del Señor. Ahora el Padre Custodio dirigirá una reflexión. Queridos hermanas y hermanos, el Señor les dé la Sua paz. El Señor es e misericordioso y e grande en el amor. E este es el salmo que habíamos nosotros repetido hace poco. Estamos en la gruta de la Natividad en Belén, en el lugar que dice, el lugar en que María puso al bambino Jesús dopo haber dado a luz. Estamos aquí en el lugar en que la misericordia de Dios se ha manifestado con un volto del niño Jesús, que lleva en el nombre la misma misión de salvar a nosotros de los pecados y de todo aquello que a veces nos interrumpe en nuestra vida. Aquí vinieron los pastores de haber escuchado el anuncio del ángel y haber visto al bambino el corazón suyo se llenó de alegría. El altar en el cual se celebra esta Eucaristía es el altar de los Reyes Magos, que nos recuerda cómo también en aquel lugar los sabios del Oriente están llamados a venir a adorar a Jesús Bambino, a ofrecerles los dones, el oro, el incienso, la mirra. Las lecturas que hemos escuchado son para nosotros de gran ayuda y de gran consolación, especialmente en este tiempo difícil como aquello que estamos viviendo. Nos revela que el Señor es misericordioso, y es grande en el amor, exactamente como debemos proclamarlo en el Santo Responsorial. Lo dice aunque el Señor a través de la parábola del profeta Isaías, que no tengamos miedo. Yo vengo en tu ayuda. También las palabras del Salmo 144 para nosotros son los que nos llevan a una consolación, a una esperanza a cada uno de nosotros. Bueno es el Señor hacia todos nosotros. El, su amor se extiende por toda la creación. En un tiempo en que estamos viviendo, atravesando muy difícil, como lo que estamos viviendo, no debemos más nunca olvidar que aquí en Belén el Hijo de Dios se ha hecho hombre, se ha hecho niño para hacerse uno de nosotros, el Salvador del mundo. aquel que se manifiesta, manifiesta la cercanía de Dios, el su amor, la, su, la misericordia, la salvación suya. El mensaje de la Navidad que estamos prestos, prontos a vivir, no es un mensaje por los tiempos en que todo, todo va bien, es un mensaje en un tiempo difícil para describir la situación en la cual Jesús viene en el mundo el evangelista Giovanni nos dice que la luz esplende, alumbra en medio de las tinieblas, y las tinieblas no son seguramente sofocadas. Jesús nace en un momento histórico muy difícil, en la oscuridad. E Pero sabemos también que Jesús cuando nace no encuentra la hospitalidad y por ello María junto con José se deben refugiar en un lugar, en una gruta, que eran habitadas seguramente por personas muy sencillas. Sabemos también que cuando los reyes magos lo encuentran para adorarlo y ofrecerle lo mejor que ellos tenían, contemplan nos dice, si la nuestra situación es difícil, si el contexto en el cual estamos viviendo es de oscuridad, de sufrimiento, las circunstancias en las que nosotros vivimos, ahora estamos en una situación interior mejor, Pero comprender qué cosa significa que el niño Jesús, con su nacimiento, ha venido para aportarnos la salvación. Quien sufre porque en las tinieblas se alegra seguramente de ver esta luz brillante, también por una pequeña luz. Quien atraviesa un momento de dificultad Seguramente se alegrará al saber que el mismo Hijo de Dios ha elegido de convivir con nosotros la propia dificultad. Quien ha comprendido que la vida es un don de Dios como los magos, buscará de ofrecerle los propios dones más preciosos al Señor, compartiendo aquello que ha, que tiene, con quienes realmente tienen necesidad. Si el Señor es misericordioso y grande en el amor, debemos acordarnos que es un grito, es un clamor que la figura de Juan el Bautista nos ofrece y que Él nos está llamando sobre todo a la conversión, es decir, a no conformarnos con nuestra mentalidad, a la mentalidad de este mundo, más a la perspectiva del futuro, a la palabra de Dios nos invita sobre todo a acoger esta invitación del Bautista a preparar y acoger a Jesús como el Mesías, el enviado de Dios, nuestro Salvador. Acojamos esta invitación de Juan el Bautista para saber luchar con nosotros mismos, para poder aprender y poner a Jesús en el centro de, nuestra vida, en el primer lugar de nuestras elecciones, más arriba de cada uno de nuestros intereses. Es así que nos disponemos a acoger la misericordia y el amor que Jesús ha llevado al mundo entero con su nacimiento y ha cumplido con, las, con su pasión, muerte y resurrección y con el don del Espíritu Santo. Este e vi invitiamo a fare comunque un pellegrinaggio spirituale Vi invitiamo a a prepararvi a Sabemos que muchos de ustedes quisieran venir en este lugar santo en este periodo como peregrinos para vivir en la Navidad en Belén. Como hermanos de la custodia de Tierra Santa, les aseguramos a nosotros una constante y constante recuerdo en la oración. Les invitamos a hacer unión con nosotros espiritualmente. Les invitamos a hacer con nosotros, sobre todo, un solo corazón, con ustedes, con un solo espíritu, a prepararnos a celebrar la Navidad a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. La noche de la Navidad nosotros estaremos todavía aquí para celebrar el nacimiento de Jesús el nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento de nuestro Salvador. Este, este día será también un día espiritualmente muy particular. Que el Señor done a cada uno de nosotros y de ustedes la gracia de sentir al, niño Jesús vivo dentro de ustedes, con la capacidad de poder transmitir esta alegría, este gozo profundo que este bambino, que este niño divino ha puesto en medio a nosotros. Que así sea. Estamos en un momento de oración, luego de esta reflexión que nos ha dirigido Fray Francesco Patón, custodio de Terra Santa, sobre el sentido del nacimiento de Jesús en estos tiempos difíciles. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se ha encarnado en María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según la Escritura, y subió al cielo, y está sentada a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro que vendrá. Amén. bisognosi di salvezza, siamo giunti oggi qui a Betlemme, dove contempliamo il mistero della nascita Seguida del viene la oración della fieles por las intenciones de la Iglesia, de todos los pueblos, por las personas. Diciamo insieme, ascoltaci Gesù Salvatore del mondo. Escúchanos, Señor, Salvador del mundo. Queremos decir gracias al Señor, gracias a Dios Padre por el grande amor con nosotros, por mandarnos a su e Hijo Jesús, que es nuestro Dios. Gracias a María, su madre, e por esa actitud de fe a la voluntad del Espíritu. Y nuestras gracias di gioiosa testimonianza del mistero della tua incarnazione. Por il mistero della incarnazione. Ascoltaci Gesù, Salvatore del Escúchanos, Señor, Salvador del mundo. Il nostro grazie anche per i cristiani Acoge nuestra oración por todos los cristianos de este lugar. Rendici attenti alle loro necessità e Estate atento a sus necesidades para que ellos e también puedan testimoniar la fe. Ascoltaci, Señor, Señor Jesús, que has venido a traernos la paz, escucha la oración de los habitantes de esta ciudad. Acoge el grito, e míralos, la, mira, la propia condición. Te pedimos que nosotros sepamos colaborar con ellos, con la e justicia y la paz. Señor Jesús, niño de Belén, e te pedimos por todos los niños de Belén, para que sepan que en diferentes circunstancias Seamos justos y podamos construir un mundo más justo donde e cada niño pueda ser acogido e y pueda crecer en paz y armonía. Señor Jesús, nacido de la Virgen María, e te pedimos por todas las e madres e que le des el espíritu de sacrificio y la alegría de saber que son madres. Benedici le nostre famiglie, Signore Bendice, Jesús. Señor, nuestras Benedici familias. Benedice de manera particular las familias de nuestros benefactores de Tierra Santa. Per La las e La pace, l'operosità serena, la sobrietà di vita, la preghiera e la gioia di sapersi sostenuti e guidati dalla Tua parola. Preghiamo. Acoge, Señor, nuestra oración, que es fruto de nuestro sincero reconocimiento en este Lobo Santo, nos acompañe siempre, que tú eres Dios, que como Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Un segundo momento es el momento de la Eucaristía propiamente, el momento del ofertorio. Se nos ofrece el pan, se nos ofrece el vino. Es decir, la Eucaristía que Jesús nos deja como su presencia real y permanente, el lugar del encuentro a través del sacramento. nos ofrece el pan en este momento como fruto del trabajo, del esfuerzo y sacrificio del hombre. Junto al pan se nos ofrece también el vino, que es el fruto de la vida, fruto del trabajo fruto del esfuerzo y el sacrificio del hombre. sensación como signo de solemnidad, como signo de adoración a Jesús, que se presenta a través del pan y del vino. El lugar donde se está celebrando es el lugar del altar de los Reyes Magos. El lugar donde los Reyes Magos, como decíamos en la reflexión del Padre Custodio, vienen a ofrecerlo todo ofrecen el incienso con el cual se inciensa el altar, el oro, la mirra. Oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y oh vuestro sea agradable a Dios Padre Omnipotente. Oh la oración del ofertorio. que en el Natale ci hai rivelato il Cristo uomo e Dio, fa che nel pane e vino da te consacrati partecipiamo alla sua vita immortale. Che attraverso il pane e y del vino nosotros podamos participar de la vida inmortal de Cristo. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Il momento dell'Epiclesis. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a te Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel mistero del Verbo incarnado, incarnado aquí apareció a los ojos del mundo la luce nuova, la luz nueva fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente para que conociendo a Dios visiblemente, a través suyo podamos ser testigos de su amor. Nosotros unidos a las voces de los ángeles y arcángeles, y a la multitud de credentes y coros celestes, cantamos con voz incesante el himno de la tua gloria. Cantamos el santo como signo de alabanza y reconocimiento a Dios que es Padre, el Dios Padre misericordioso, que se nos ha revelado a través de su Hijo Jesús, hecho niño. El momento de la consagración, momento en que el pan deja de ser pan para e convertirse en el cuerpo de Cristo y la sangre deja de ser sangre, el vino deja de ser vino para convertirse en la sangre de Cristo. E es el momento más importante, el e momento central de la Eucaristía. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Este es el mio cuerpo ofrecido en sacrificio por usted. Luego de la cena, del mismo modo, e toma el cáliz y da gracias a Dios. Lo entrega a e los discípulos y les dice, este es el mío sangre para la nueva y eterna alianza, e derramada por ustedes y por todos los hombres en remisión de los pecados. Hagan esto en memoria de mí. Mistero della fede. Misterio della la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel luogo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro vescovo, il patriarca Pier Battista e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati Recordamos di tutti i benefattori di Terra Santa de manera e particolare a todos los benefactores de la Tierra Santa. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Che se incomendano a nostra oraciones. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e Por Cristo, in Cristo, in Cristo a e con te, Dio Padre Onnipotente, a ti Dio Padre Onnipotente, nell'unità, nell'unità dello Spirito, Santo, Santo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos ahora para el rezo del Padre Nuestro, que es la oración de todos y cada uno de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos Líbranos, Señor, de todos los males y concede la paz a nuestros días. Y con la ayuda de tu amor estaremos siempre libres de todo pecado en la espera que se cumple, que venga el nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, les dejo mi paz. No nuestros pecados, más la fe de la Iglesia e y regalarles unidad y paz según e tu voluntad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con nosotros. Es precisamente la paz que nace en este lugar, el príncipe de la paz. cantemos al Señor un canto nuevo, porque ha cumplido prodigios. El Señor le ha dado la victoria y su brazo santo nos ha fortalecido. El Señor nos ha manifestado la salvación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos encontramos ahora en el momento de la comunión. el pan que es el cuerpo de Cristo y la sangre que es la sangre de Cristo, que es el alimento, la bebida para la vida eterna, propio en este lugar. Tiene una característica muy particular. Porque en este lugar ha nacido para nosotros el niño un hijo que ha estado donado por el Padre. En este lugar toda la tierra ha visto la salvación de nuestro Dios. Es en este lugar donde el Señor ha manifestado la salvación a los hombres. A los ojos de los pueblos se ha revelado la gran justicia. Es en este lugar que el Señor ha recordado el gran amor, su fidelidad con la casa de Israel. El Verbo se hizo carne, y es aquí, en este lugar santo, donde hemos contemplado la sua gloria. Todos los pueblos han visto aquí, en este lugar, la salvación de nuestro Dios. hoy en, este lugar. Sobre nosotros brillará una luz, porque ha nacido para nosotros el Señor. Dios omnipotente, será su nombre, el príncipe de la paz, Padre de la eternidad, y su reino no tendrá fin. Oremos. Oh Dios, que nos has convocado a celebrar la, gloria del Redentor, haz que podamos testimoniar el anuncio de la salvación para poder llegar a la gloria de la resurrección. Per Cristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. E el Señor te bendiga y te custodia. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. E les muestre su mirada y les dé la suya paz. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agradecemos a todos por vuestra sintonía en esta celebración eucarística que se ha celebrado desde la Gruta de la Natividad por todos y cada uno de los benefactores de la custodia de Tierra Santa. Esta Eucaristía ha sido celebrada por el Padre Francesco Patón, custodio de la Tierra Santa. Queremos agradecer a todos nuestros hermanos y hermanas de Christian Median Center que han hecho posible esta transmisión en directa para todos y cada uno de los canales, como habíamos dicho, de la Sagrada Familia en Estados Unidos, de Maranata TV en Argentina y el canal Brochero también en Argentina. Que el Señor los bendiga.